Saluton al cio, jeni vudie vie dio, kai ci nocte mi simple volos hazardai paroli per i hazardai Sed anto mi comenzos mian video blogon, mi simple devos attentigi vin per la torrenta pluvo extere, cia de torrente pluvas nun tempe, kai se vi povos audi tion, simple ignoru gin, per ecipe nun che mi just <laughs> attentigis fin per gi, sed ancao, estis ege varme lasa tempe, kai mi legis in la novajo de no aso a, che februaro estis la play varma yaro excel commencijo de registrado de um, varmezzo circa la mondo do tio es tre interesse kai some tempo ti miga afero ki vi pensas per ti o char mi speras ke ciu yare ne sto so play varma yaro char mi povas magi ke pos kelka yaro i mi simple sidos chitie kai shvitas torente kai dis salutaro I'll kill it. It's an Oh, fuck. <laughs> Char ver shine se pli var Do, nun la dua fero. Lasse tempe es ni juis cias kai se vi legis la de um ne de chax sed pri a uh, Um es nun tri deck homo in two tage qui completigas la coruson kai tio es bona fero. Sed anka es multe pli da nova filmo i creajo in esperantuio kai mi tre shatas tion sed compreneble la play parto venas de comenzanto Do, ne ne cio estas bona esperanto au enhavas havas bonan esperanton sed kelkai a parte esperantisto estas vere katsuloi pri tio chare ili diras kritike kaj tre ache Nu tio en havas tre malbona Esperanton lernu la lingvon antaŭ ol vi faras ion ajn. Kaj mi simple volas diri al tiuj homoj, ĉar mi scias ke verŝajne ili ne spektas mian kanalon, sed se ili ja spektas mian kanalon, ne estu kaculo. Ĉar tio povas timigi ilin. Ni ne volas timigi ilin. Jes, ja ili kreas ne la plej bonajn aferojn en Esperantujo, sed per creado de aferoi vi facte pli bonigia. Se vi volas pruvon, simple spectu la nuan filmon en citiu canalo. Mi faris gin antau multa iaroi. Cai gi es tre accia esperanto. Cia mi spectas cai auscultas gin, mi simple volas forigi gin. Se tiam mi pensas nu, mi ne faros tion, cia mi besones la pruvon, ke mi ne simple nascigis tiel perfecte. <laughs> tio estus tre acha. Ignoru tiu lastan komenton. Mi ne estas tiom mem amma. Um, kai nul, la tri afero. Do, antau kelkai horoi, mi dormis. Char mi estis ege latza. Kaj mi dormis tri horoin en tute. Sed mi avis tre strangan sonjon. Prem sonjon? Ne vere estis prem sonjon. Sed mi avis tre strangan sonjon. Do, mi estis in la necesseio, ka mi simple vos dividigin con vi. ne, ne, Mi ne fecas, mi simple didas tion nun. Mi estis in la necesseio, kai mi riparis la cranon de la duceio men, kai mi et zino stadis in la porodo, kai si stadis tie, kun mia kato, kai anca kun zombio. Mi ne scias kiel zombio estis tie, sed estas sonjo, da vi povis imagi, kai estas ciam stranga afero. Kai tiu ili plendas an mi pri tio che la ducheo ne funccias, ec la cato mem plendas, ca yes, ci povis paroli a mi. Ca mi esas tie, ca mi repadas gin, ca tia mi accidente faligis la cranon de la duceo, ca aquo spruzis el ducheo mem, ca malsekigis secigis la caton, ca ciel vi tiuis cias catoi tre mal shatas esti covrita per aquo, ca tia mia cato curis tra la necesseo, ca tiam gi alcuris la muron, ca comences grimpi grimpil muron gis la tegmento, kai mi moras ke mi stadas tie, aquo spruzas el la ducheo apud mi, kai mi rigatas la caton, kai gi nun estas antal mi, kai Gi cure grimpas la muron, cae ciam gi atingas fresca la tegmenton de la, um, la muro, gi desaltas del muro, cae saltas sur mian capon, cae tiam mi iras tia, weee, char estes cato sur mia visaggio, cae gi estes malseca, cae tiam gi desaltas de mia visaggio, kai fakte gi miste saltes de mia capo kai gi saltas en la necessu iu mem kai comprenable tiam gi estas tute um malseke gita kai tmg el saltis elenetsuio kai el kudis el chambro sed kmg etinga soporodon di tur nijes al mi edigades min kai dides vi estas katsulo kai tiam el lides al chambro tiam kai es es tres trang sonjo char ki ami vidis ti en la sonjo mi comenzas a ridi kai fakte mi vekigis poste hedidante kai mi es es en la chambro kai mi comenzas a um, ridi kai ti ami Vecchi Gis Cami Pensis, Cio effectio se casis? Ca esis ege strange sonjo, ca mi simple volis dividi gin con vi. Kai nun la lastan hazardan aferon de citiu videoblogo. Do, lasta tempe mi parolis pri sociae movadoi, ca presca un neniu commentis al tiu filmeto, do, shainis ca neniu pato prenas nova in sociae movadoi, sed vere ne gravas. Um, kai mi just vidis en Facebooko, ke nun estas parado kiu okazos en Melbourne um kai g estos por ruj haruloi au ruf haruloi um kai ili nomas gin angle um a red hair pride parade aus io simila kai tio tre amusas min char mi legis antau eble kelkai monato ke fakte nun estas ie legge mi pensas ke ci tie sed eble mi malpravas pri tio sed ie estas nun lege che se vi diras a chain of feroin per iu charlie li havas sorrow giant al gru fine haroin tio fakte es das discriminazio kai vi povas es di lege punite pro tio kai mi <laughs> mi tre muses per tio chan nun mi pensas nun ni bezonas legion pro blu oculai homoi, kai anka por blonde hare homoy sed vere Chu homoi vere atakas homoin chara ili havas rufa in haro in au ruja in haro in tio es tre stranga fero ĉu ne <laughs> oh vi avus ruja in haro fekulo sed mi supozas ke homoi faras tion pri la hauto, do mi mi supozas ke eble tio eblas Eble tio eblas? No, tio esas cio! Do, se vi shatis ci tiun filmeton, shatu gin, disconigo gin, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis, kam i vidas vin tiuen en la venonta filmo Kai se vi ne estos tie, mi trovas vin feculai rufai <laughs> Kai, kiel ciam, mi volas dangi mia donacanton ce Patreon, char vere sen ili, mi ne povas daudigi citiun kanalon. Ili estas the viv sango de citiu kanalo, kai miei gis nunai donacantoi estas Andrew Timp, Boncora Comenzanto, Chris Padu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier,